何もないんだってここには笑ってる君も望んでるそんな声もかき消すことに触れるこの場所意味はないんだって僕には手叫んでる僕も望んでる海を悟るその先に浮かぶ光